Dhjetë kafshët më të rrezikshme në botë. Ju lutemi bëni subscribe e sato. Përshëndetje, miq të fakteve. Sot ne do të shikojmë dhjetë kafshët më të rrezikshme në botë. Nga mushkonja pa pretendime te hipopotami masiv, do të habiteni se cilat krijesa janë vrasësit më vdekjeprurës. Një mushkonjat, shtatëqind e njëzet e pesë pikë zero zero zero vdekje në vit. Kur bëhet fjalë për vrasjen e njerëzve, asnjë kafshë nuk është aq vdekjeprurëse sa mushkonja e vogël. Ky insekt bezdisës është përgjegjës për një sasi të madhe vdekjesh, mbi shtatëqind e njëzet e pesë pikë zero zero zero në vit. Sëmundjet e lindura nga mushkonja të tilla si malaria, ethet, ethet e verdha dhe encefaliti kanë shkaktuar kërdi në racën njerëzore gjatë gjithë historisë. Do të duheshin rreth një, dy milionë kafshime për të kulluar të gjithë gjakun nga trupi juaj. Dy njerëzit, katërqind e shtatëdhjetë e pesë pikë zero zero zero vdekje në vit. Njerëzit mbajnë një vend të dyshimtë numër dy në listën tonë të kafshëve më të rrezikshme në botë, me mbi katërqind e tridhjetë e shtatë pikë zero zero zero vrasje në vit. Ndërsa nuk mund të jemi armiqtë tanë më të këqij, ne po afrohemi goxha. Gjatë një jete shtatëdhjetë e pesë vjeçare, një person ka një shans një në dyqind të vritet në Amerikë. Tre gjarpërinjtë, pesëdhjetë pikë zero zero zero vdekje në vit. Gjarpërinjtë vrasin afërsisht pesëdhjetë pikë zero zero zero njerëz çdo vit, gjë që i vendos ata si kafsha e tretë më e rrezikshme në botë. Numri i vdekjeve mund të jetë edhe më i lartë sepse piçkimet e gjarprit raportohen dobët në shumë pjesë të botës. Vetëm në Indi mbi dyzet e gjashtë pikë zero zero zero njerëz vdesin nga piçkimi i gjarprit. Numri i vdekjeve të gjarprit mund të jetë më i lartë sepse zonat rurale mund të mos kenë dokumentacion adekuat. Lexo edhe, Këto janë dhjetë nga kafshët më inteligjente në botë. Dhjetë racat më të rrezikshme të qenve në botë. Katër qen, njëzet e pesë pikë zero zero zero vdekje në vit. Shoku më i mirë i njeriut? Ndoshta jo. Qentë vrasin mbi njëzet e pesë pikë zero zero zero njerëz në vit, gjë që i bën ata të zënë vendin katër në listën tonë të kafshëve më të rrezikshme në botë. Sidoqoftë shumica e vdekjeve të qenve nuk janë nga kafshët shtëpiake, por nga qentë e egër dhe endacakë të infektuar me tërbim. Vetëm India ka mbi tridhjetë milionë qen endacakë. Qentë e tërbuar përbëjnë një sasi të madhe të këtyre vdekjeve. pesë mizat cece, insektet vrasëse dhe kërmijtë e ujërave të ëmbla, dhjetë pikë zero zero zero vdekje në vit secila. Kafshët e radhës në listën tonë janë shumë të vogla, por masivisht të rrezikshme. Mizat cece, insektet vrasëse dhe kërmijtë e ujërave të ëmbla vrasin të paktën dhjetë pikë zero zero zero njerëz në vit, secili. Këta parazitë të vegjël por vdekjeprurës po përhapen gjithnjë e më shumë në botë për shkak të ndryshimit të klimës dhe kushteve johigjienike të jetesës. Fjala tsetse do të thotë mizë në cana. Gjashtë krimbat e rrumbullakët, dy pikë pesëqind vdekje në vit. Radha në numrin gjashtë në listën tonë i takon krimbave të rrumbullakët. Njihuni me krijesën e tmerrshme që e bën shtëpinë e saj të ëmbël në zorrët e vogla të afërsisht një, pesë miliardë njerëzve dhe vret dy pikë pesëqind njerëz në të gjithë botën. Thjesht imagjinoni një masë të krimbave të tokës për sa kohë që një këmbë zvarritet rreth e rrotull në barkun tuaj ose del nga anusi juaj në atë që duket si një tufë me petë të dredhura të spagetit. Krimbat e rrumbullakët mund të arrijnë deri në gjashtëdhjetë cm gjatësi. Shtatë krimbat e shiritave, dy pikë zero zero zero vdekje në vit. Duke shkaktuar vdekjen e mbi dy pikë zero zero zero njerëzve në vit, krimbi i mërzitshëm renditet në numrin shtatë në listën tonë të kafshëve më të rrezikshme në botë. Me aftësinë për t'u rritur deri në nëntë metra, këta parazitë të neveritshëm jetojnë, lulëzojnë dhe riprodhohen në trupin e njeriut dhe madje mund të përhapen në trurin tuaj, ku mund të shkaktojnë meningjit, kriza dhe çmenduri. Mënyra më e zakonshme për të marrë një krimb shirit është përmes ngrënies së mishit të pagatuar. Tetë krokodilat, një mijë vdekje në vit. Njëqind herë më vdekjeprurëse se peshkaqenët, krokodilët vijnë si numri tetë në listën tonë të kafshëve më të rrezikshme në botë. Ndërsa numrat janë të vështirë për t'u llogaritur, besohet se krokodilët vrasin rreth një mijë njerëz në vit. Jashtëzakonisht territoriale, ata sulmojnë për të vrarë dhe do të hanë pothuajse çdo gjë, brenda ose jashtë ujit. Krokodilët janë jashtëzakonisht territoriale dhe do të vrasin çdo ndërhyrës, përfshirë edhe njerëzit. Nëntë hipopotami, tetëqind vdekje në vit. Kafsha e nëntë më e rrezikshme është hipopotami, jashtëzakonisht agresiv dhe territorial. Megjithëse këto kafshë topolake janë kryesisht vegjetarianë, ato vrasin mbi tetëqind njerëz në vit. Mburrja me dhëmbë të mprehtë, një peshë trupore prej mbi një mijë e treqind e gjashtëdhjetë kilogramë dhe shkathësi si brenda dhe jashtë ujit, hipopotamët janë kafshë të frikshme vërtet. Emri hipopotam është greqisht për kalin e lumit. Dhjetë elefantët, njëqind vdekje në vit. Vjen në numrin dhjetë elefanti, i cili vret rreth njëqind njerëz në vit. Ndërsa elefantët janë zakonisht të dashur, nëse provokohen në natyrë, ata mund të bëhen një nga kafshët më vdekjeprurëse në botë. Zemërimi i elefantëve po bëhet më i zakonshëm ndërsa njerëzit dhe elefantët gjithnjë e më shumë vijnë në kontakt me njëri-tjetrin. Elefantët kanë trurin më të madh të mbretërisë së kafshëve.